भारत की प्रसिद्ध कैफे कॉफी डे शॉप के मालिक सिद्धार्थ द्वारा आत्महत्या करने का मामला पूरे देश के कारपोरेट जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है सवाल इस बात का है कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की उन्होंने जो पत्र लिखा है उस पत्र में कहा है कि एक पी का दबाव नहीं झेल पा रहा हूँ जो मुझे शेयर वापस खरीदने के लिए फोर्स कर रहा है यह भी पता चला है कि कैफे काफिटे पर आठ हजार चौंतीस करोड़ रुपए का बकाया था अलग अलग फाइनेंस कंपनियों से यह लोन लिया गया था कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि इसके चेयरमैन वीजे सत्तार कर्ज के संकट में फंस गए थे उन्हें अपनी आईटी कंपनी माइंट्री में अपनी 20 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सेदारी एल को बेचना पड़ी थी और इससे उन्हें लगभग साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए प्राप्त हुए लेकिन वह सारा पैसा कर्ज चुकाने में चला गया अब एक और सवाल यह है कि इस कंपनी के पास ग्यारह हजार करोड़ की संपत्ति थी और उन्हें मात्र आठ हजार एक सौ तिरासी करोड़ का कर्ज चुकाना था तो ऐसी क्या हालात बने कि जिसमें उन्हें आत्महत्या करने का निर्णय लेना पड़ा सिद्धार्थ द्वारा मात्र पाँच लाख रुपए के निवेश के साथ उन्नीस में कैफ़े काफ़ी डे की शुरुआत की गई थी और इसके बाद उन्होंने लगातार कैफ़े काफ़ी डे को आगे बढ़ाया कैफे डैप कॉफ़ी डे के साथ ही snacks breweries fresh and ground coffee और अन्य कई उत्पादों की चयन पैक्स्ड कॉफ़ी पाउडर कॉफ़ी उत्पादों का निर्यात इसके साथ ही लंबे सौदे कॉफ़ी इंडस्ट्री में रिसर्च आदि के लिए भी उनकी कंपनी काम करती थी आइए अब देखते हैं कि उन्होंने क्यों आत्महत्या की और उन्होंने अपने पत्र में क्या लिखा उन्होंने अपने पत्र में लिखा लंबे समय तक लड़ा निराश करने के लिए माफ़ी मांगता हूँ मैं हार मानता हूँ पत्र में सिद्धांत ने लिखा है सैतीस साल बाद भी वह एक सही और फायदे वाला बिजनेस मॉडल तैयार नहीं कर सके जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया उन्हें निराश करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं लंबे समय से लड़ रहा था लेकिन आज हार मानता हूँ मैं एक प्राइवेट इक्विटी लेंडर पार्टनर का दबाव नहीं झेल पा रहा हूँ इस वजह से हालात के सामने झुकने को मजबूर हो गया आयकर विभाग के एक पूर्व डीजी प्रताड़ित कर रहे थे पूर्व डीजी ने शेयर्स को दो बार अटैच किया जिससे मंट्री के साथ डील को ब्लॉक किया जा सके और इसके कारण पैसे की कमी हुई मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप मजबूत रहें एक नए मैनेजमेंट के साथ बिजनेस चलाएं सारी गलतियों के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं कानून को मुझे और सिर्फ मुझे जिम्मेदार ठहराना चाहिए क्योंकि मैंने यह जानकारी सबसे छिपाई परिवार से मेरा मकसद किसी को धोखा देना या गुमराह करना नहीं था मैं एक असल अंतप्रेनोर साबित हुआ मैं आशा करता हूँ मुझे आप समझेंगे और माफ़ करेंगे मैंने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा और उनकी अनुमानित कीमत भी इस सूची के साथ लगाई है कुल मिलाकर सवाल इस बात का है कि कैफ़े कॉफ़ी डे को इतनी अधिक ऊंचाई पर पहुंचाने वाले सिद्धार्थ द्वारा आत्महत्या करने का ही निर्णय क्यों लिया गया क्या वे जिंदा रहकर इन तमाम हालातों का सामना नहीं कर सकते थे और उनकी आत्महत्या ने यह भी साबित किया है कि इतनी अधिक ऊंचाई पर पहुंचा हुआ व्यक्ति भी ऐसी परिस्थिति में आत्महत्या का निर्णय ले लेता है जबकि उन्होंने जिस साहस के साथ अपने बिजनेस को विस्तार दिया था और कैफ़े काफ़ी डे नाम का एक ब्रांड भारत में स्थापित किया उसकी मिसाल मिलना बेहद मुश्किल है इतने बड़े व्यवसायी के लिए क्या आत्महत्या का निर्णय सही कहा जा सकता है और इससे आने वाले समय में आज की पीढ़ी को क्या शिक्षा मिलेगी कुल मिलाकर यह पूरा मामला बेहद संदिग्ध हो गया है कि आखिर उन्होंने इस तरह का निर्णय क्यों लिया सबसे बड़ी बात यह है कि कैफ़े काफ़ी डे में पच्चीस रुपये से कॉफ़ी की शुरुआत होती थी और उसके बाद लगातार उसके भाव बढ़ते ही चले जा रहे थे ऐसे में यह कैसे संभव है कि इतना अधिक कंपनी के ऊपर कर्जा था कैफ़े काफ़ी डे युवाओं की पहली पसंद बन गया था वहाँ बैठकर युवा बातें भी करते थे कॉफ़ी भी पीते थे और कई कार्यक्रम भी वहाँ हुआ करते थे कुल मिलाकर